大きに合ってますおおきに <laughs> 大きにかな違いますおおきにおおきにあの私は生粋の茨城県民ですので大阪で生まれ育ったことがありません違うんですかぜひあの教えてください